हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube channel N N C academy पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट और important topic P K U तो आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा फिनाइल कीटोनूरिया फिनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पी के यू के अंदर फेनिल एलेनिन फेनिल एलेनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है phenylalanine are not convert into the tyrosine जो फेनिल एलेनिन है ये कन्वर्ट नहीं होता है किस में कन्वर्ट नहीं होता है not convert into the tyrosine जो फेनिल एलेनिन जो अमीनो एसिड्स है are not convert into the tyrosine due to किसकी वजह से कन्वर्ट नहीं होता है ड्यू टू ये होगा very very important due to deficiency of कौन सा एंजाइम तो एग्जाम में ये पूछते हैं फेनिल फेनिल कीटोनूरिया जो डिसऑर्डर होता है वो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो एंजाइम है वो कौन सा रहेगा फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कौन सा enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है फेनिल एलेनिन ठीक है हाइड्रोक्सीज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है पी के यू सिंपल सा आपको दो क्वेश्चन दो इसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन दो ये ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दूसरा एंजाइम इसके अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा very very important serum phenylalanine किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा ये याद रखना है सीरम फेनिल एलेनिन इसका लेवल ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा बढ़ा हुआ होगा इसका तो लेवल क्या हो रहा है बढ़ा हुआ और टायरोसिन का लेवल क्या हो रहा है ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो ये कम हो रहा है सिंपल सा ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है due to deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme ठीक है तो ये तो हो गया इसके definition next one what is the pathophysiology of PKU क्या समझ रहे हो मैं बात करूं ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ठीक है तो मैं सिंपल सा बात करूं यहाँ पर फेनिल एलेनिन फेनिल जो एलेनिन है are not convert into the tyrosine किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पर very very important increase concentration of बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी यहाँ पर increase concentration of phenylalanine phenylalanine की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फिनाइल फायरुवेट की बढ़ेगी एंड फिनाइल एसिटिक एसिड्स ठीक है ये दोनों that is the metabolites of metabolites of ठीक है फेनेल फेनाइल एलेनिन के मेटाबोलाइट्स रहेंगे तो very very important P K U में किस किस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ये एग्जाम में पूछते हैं फर्स्ट वन जो आपको याद रखना है phenylalanine second one phenylpyruvate and third one कौन सा है फेनिल एसिडिक एसिड्स तीनों क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट ये है नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगी clinical manifestation of phenylketonuria तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है पी के यू के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे मैं बात करूँ स्टार्टिंग्स में जो बेबी है जो क्या रहेगा नॉर्मली रहेगा नॉर्मल एट बर्थ जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अपियर्स होगी ठीक है तो very very important at birth baby क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा बट लेटर ऑन उसमें क्या होगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो very very important P K U को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू किसको लीड्स करेगा leads to M R leads to intellectual disability पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बहुत ही important blond blond hair blue iris blond hair blue iris hair skin और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मस्टी या माउसी बॉर्डर बॉडी ऑर्डर जो ओडार है वो क्या रहेगी मस्टी या माउसी बॉडी ओडार ये क्यों होती है due to excessive too much phenylalanine in body due to too much phenylalanine in body उसकी वजह से ओडार कैसी रहेगी मस्टी या मौसी बॉडी ओडार्स रहेगी मे भी है ना ये ब्रीथ के थ्रू स्किन यूरिन इन सबकी ओडार कैसी रहेगी that is the musty mustia mousy body odor. may be vomiting in early mornings. Neurological sign और सिम्टम्स भी इसमें प्रजेंट्स रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूरोलॉजिकल जो साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं ड्यू टू किसकी वजह से हो रहे हैं सी एन एस डैमेज होने की वजह से किसकी वजह से हो रहा है ये सी एन एस डैमेज और ये सी एन एस जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा that is the due to increase किसकी वजह से इंक्रीज होने की वजह से due to increase phenylalanine level किसका लेवल बढ़ रहा है फेनाइल एलेनिन का लेवल एक्सेसिव बढ़ने की वजह से सीएनएस डैमेज हो सकता है तो मे बी न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम इसमें क्या रहेंगे प्रजेंट्स रहेंगे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स में भी बेबी को क्या हो सकते हैं कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हाइपोटोनिया नहीं होगा क्या होगा हाइपरटोनिया ये भी इम्पोर्टेंट है मसल जो रिफ्लेक्सेज है मैं बात करूँ सिंपल सा जो रिफ्लेक्सेज है वो रिलैक्स नहीं होंगे क्या होंगे इसमें हेक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेज रहेंगे क्या रहेंगे इसमें हेक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेस और न्यूरोलॉजिकल्स जो आपको असेस करने हैं दैट इज द ऐसे बेबी में तो आपको याद रखना है फर्स्ट वन न्यूरोलॉजिकल की मैं बात करूं irritability tremors convulsion hypertonia exaggerated reflexes और जो अनदर वन साइन और सिम्टम्स रहेंगे डेंटल इनेमल हाइपोफ्लेजिया इनेमल का क्या हो रहा है यहाँ पर हाइफोप्लेजिया में भी बेबी में क्या रहेगी ग्रोथ रिटार्डेशन और बेबी का हेड क्या रहेगा यहाँ पर माइक्रोसिफेली तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं जैसे blond hair blue iris fair skin musty odour maybe convulsion M R based on clinical finding what you can do diagnose this baby तो क्या सजेस्ट करेंगे इसको पी के यू तो आपको ये याद रखना है इसका करेक्टरिस्टिक पहला दो इम्पोर्टेंट नॉर्मली रहेगा at birth but later on इसमें क्या होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इम्पोर्टेंट्स रहेंगे ठीक है क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं और ये सारे के सारे जो साइंस और सिम्टम है वो क्यों हो रहे हैं due to increase serum phenylalanine किसके लेवल बढ़ने से हो रहा है फेनिल एलेनिन नेक्स्ट वन इस रिलेटेड जो एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछते हैं आपको याद रखना है क्वेश्चन ये है the child presented with very very important child child presented with hypopigmentation क्या फाइंडिंग है यहाँ पर hypopigmentation and plasma H L P H P L C सूट क्या शो कर रहा है रिड्यूस टायरोसिन लेवल एक फाइंडिंग तो मिली हमारे पास में हाइपोपिगमेंटेशन क्या फाइंडिंग मिली है यहाँ पर हाइपोपिगमेंटेशन मीन्स जो कलर है वो क्या है यहाँ पर स्किन का हेयर स्किन है ठीक है और साथ में हेयर कलर क्या रहेगा ब्लैंड हेयर ठीक है आयरिस का कलर क्या रहेगा यहाँ पर ब्लू आयरिस सिंपल सा अभी यहाँ पर हाइपो पिगमेंटेशन का मीन्स क्या है फेयर स्किन एंड क्या फाइंडिंग मिल रही है यहाँ पर जो टायरोसिन है उसका लेवल क्या हो रहा है टायरोसिन का लेवल क्या हो रहा है यहाँ पर reduce second first one finding hypopigmentation second one finding tyrosine identify the underlying cause आपको स्क्रीन पे चार ऑप्शन हो रहे हैं ऑप्शन ए टायरोसिनेमिया इसका मीन्स क्या हो रहे हो क्या समझ रहे हो इंक्रीज क्या समझ रहे हो टायरोसिन इन ब्लड्स ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस डिसऑर्डर में टायरोसिन का लेवल रिड्यूस नहीं होता तो option A wrong alkaptonuria and galactosemia are not associated to reduce tyrosine level तो आपको याद रखना है फिनाइल कीटोनूरिया में फेनाइल फिनाइल कीटोनूरिया में phenylalanine phenylalanine are not convert किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है are not convert into the tyrosine तो सो टायरोसिन का लेवल यहाँ पर क्या होगा रिड्यूस और बढ़ेगा कौन सा लेवल एंड फिनाइल एलेनिन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको अभी इतना याद रख लो hypopigmentation and reduce tyrosine synthesis और सजेस्टिव डायग्नोसिस या अंडरलाइंग कोज ऑफ किसका खोज रहेगा ये फिनाइल कीटोनूरिया तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर option B next one what is the diagnosis tool of the PKU PKU क्या क्या क्या डायग्नोसिस रहेगा फ्रेंड्स आपको ये दो टेस्ट याद रखना है एक तो जो आपको very very important ferric chloride test कौन सा test ferric chloride test and second one test जो है आपको याद रखना है गूत्री टेस्ट कौन सा test Guthrie test first one कौन सा ferric chloride test second one Guthrie test ferric chloride test positive यदि फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव है दैट में इंडिकेट द किसको इंडिकेट करेगा P PKU ferric chloride test with urine with urine give यदि ये ग्रीन कलर दे रहा कौन सा कलर अपीयरेंस हो रही है ferric chloride with green colour है ना विद यूरिन के साथ में ग्रीन कलर की अपीयरेंस हो रही है दैट में सजेस्टिव ऑफ कौन सा डिसऑर्डर पीकेयू ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है यदि ग्रीन कलर की अपीरेंस हो रही है तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी फेनिल एलेनिन इन यूरिन तो आपको अभी इतना याद रखना है फेरी क्लोराइड अगर हम इसको यूरिन में ऐड करेंगे तो यूरिन की जो अपीरेंस है वो क्या फाइंडिंग मिलेगी ग्रीन कलर तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर क्या प्रजेंट्स है यूरिन के अंदर क्या प्रजेंट्स है यूरिन के अंदर फेनाइल एलेनिन की फाइंडिंग्स मिलेगी किसकी फाइंडिंग मिलेगी फेनाइल एलेनिन की फाइंडिंग मिलेगी तो डेफिनेटली ये क्या खोज कर रहा है पी के यू तो पहला यूरिन के साथ में कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं ferric chloride test second one बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में पूछते हैं Guthrie test Guthrie test are used to diagnose the किसको डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया तो very very important elevated blood phenylalanine level इसका पता कौन से टेस्ट में लगेगा गूथरी टेस्ट तो ये दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है ferric chloride test and second one कौन सा रहेगा गूथरी टेस्ट कौन सा टेस्ट रहेगा गूथरी टेस्ट नेक्स्ट वन क्या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं the treatment of choice of the T K U always always क्या रहेगा लो फैनिल फेनिल इन डाइट तो ये एग्जाम में पूछते हैं treatment of choice of T K U वो क्या रहेगा low phenylalanine diet should be started as soon as the diagnosis is made इस डिसऑर्डर के अंदर tyrosine becomes an essential amino acids क्या हो जाता है टायरोसिन एक असेंशियल अमीनो एसिड की तरह वर्क करता है and its adequate intake must be ensured tyrosine का दैट इज ना एडिक्वेट डाइट के थ्रू ये प्रोवाइड्स करना है टायरोसिन ज्यादा देना है और साथ में क्या देना है लो फेनाइल एलेनिन डाइट्स ये दोनों इम्पोर्टेंट है फेनाइल एलेनिन की डाइट तो लो रखनी है और टायरोसिन की डाइट क्या करना है ज्यादा प्रोवाइड करना है तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट तो आपको पी के यू में मैं ब्रीफली बात करूं तो पांच क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ठीक है पांच क्वेश्चन कौन कौन से जो आपको याद रखना है पहला तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन सा डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है तो याद रखना है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है फेनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एडिदा किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा फेनिल एलेनिन किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा फेनिल एलेनिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा और लेवल कम किसका रहेगा टायरोसिन का लेवल रिड्यूस रहेगा तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्थ वन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या रहेंगे तो वो आपको याद रखना है very very important hypopigmentation of skins, blonde hair, neurological sign or symptoms, enamel hypoplasia, ठीक है ये findings mostly इसके अंदर मिलेगी ऑडार कैसी रहेगी यहाँ पर मस्टी या माउसी ऑडार्स रहेगी वो क्यों होती है ड्यू टू इंक्रीज एलेनिन जो फेनाइल एलेनिन है उसका लेवल बढ़ने से ये ऑर्डर्स इसमें प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट वन जो आपको इम्पोर्टेंट्स है वो याद रखना है व्हाट इज द डायग्नोसिस इसका डायग्नोसिस में जो आपको याद रखना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन सा टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा यूरिन के साथ में ग्रीन कलर की अपीरेंस है तो क्या फाइंडिंग मिलेगी फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा दूसरा कौन सा टेस्ट टू टेस्ट डायग्नोसिस में ये दो टेस्ट याद रखना नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या देंगे लो फेनाइल एलेनिन डाइट कौन सी डाइट देनी है लो फेनाइल एलेनिन डाइट्स और हाई टायरोसिन डाइट्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों आपको ये याद रखना है पीकेयू में फिनाइल कीटोनूरिया में जो सीएनएस डैमेज हो रहा है फिनाइल कीटोनूरिया में जो सीएनएस डैमेज होता है वो क्यों होता है due to elevated by phenylalanine in brain tissue किसके लेवल बढ़ने से ये डेथ होगी इसकी फिनाइल एलेनिन के लेवल बढ़ने से इसकी डैमेज होता है ये जो फिनाइल एलेनिन है ये क्या करता है दैट इज द इनिबिट करता है inhibition of cerebral uptake of other neutral amino acid such as tyrosine and tryptophan ये ब्रेन तक क्या नहीं हो पा रहे ब्रेन इनको दैट इज द रिसीव नहीं कर पा रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीकेयू में जो सीएनएस डैमेज हो रहा है due to elevated phenylalanine किसकी वजह से हो रहा है due to elevated phenylalanine in brain tissue very very important याद रखना friends phenylalanine metabolites for example phenylpyruvate and phenylacetate इनकी वजह से सी एन एस डैमेज में कोई रोल नहीं होता है हालांकि ये पूछता नहीं है सिर्फ आप इतना याद रख लो CNS damage in PKU is caused by किसकी वजह से होगा एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन किसकी वजह से हो रहा एलिवेटेड फिनाइल एलेनिन तो ये तो हो गया इसका ब्रीफली डिस्कशन नेक्स्ट वन है इससे रिलेटेड एमसीक्यू पहला एमसीक्यू है mental retardation is seen in याद करो फ्रेंड्स इसके जो पी के यू जो न्यूरोलॉजिकल जो साइन और सिम्टम्स है स्टार्टिंग्स में दैट इज मैं बात करूँ सिंपल सा एट बर्थ बेबी क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा एट बर्थ बेबी नॉर्मल रहेगा बट लेटर ऑन उसमें क्या फाइंडिंग मिल रही थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या फाइंडिंग मिल रही थी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या late may cause the M R another one इसमें फाइंडिंग मिल रही थी इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स कन्वर्जन ठीक है ये फाइंडिंग्स भी इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो मेंटल रिटार्डेशन ये आपको स्क्रीन पे चार ऑप्शन हो रहे हैं homocystinuria Gaucher's disease von Gierke disease इनसे रिलेटेड नहीं होती है तो mental retardation is seen in कौन सा डिसऑर्डर फिनाइल कीटोनूरिया फ्रेंड्स किसमें होता है phenylketonuria next one next one question है a child has microcephaly important note down करना है हैज माइक्रोसिपेली आयरिस जो आईज है उनका कलर क्या है ब्लू आईज स्किन का कलर क्या है फेयर स्किन एंड साथ में फाइंडिंग क्या मिल रही है and mental retardation very very important ferric chloride test क्या है पॉजिटिव है क्या फाइंडिंग है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है positive in what is the likely diagnosis ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट यदि फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है पॉजिटिव है दैट में इंडिकेट द किसको इंडिकेट कर रहा है वो फिनाइल कीटोनूरिया और ये भी याद रखना है microcephaly blue eyes fair skin and mental retardation ठीक है नेक्स्ट वन ये डिस्कस कर लिया था enzyme deficient in phenylketonuria enzyme है वो कौन सा डेफिशियंट होता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस डिसऑर्डर के अंदर फेनिल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसकी वजह से due to deficiency of due to deficiency of कौन सा एंजाइम फेनाइल एलेनिन कौन सा enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme कौन सा enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा पी के यू फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा डिसऑर्डर होगा phenylketonuria next one very very important mousy odour या मस्टी ऑर्डर ये जो ऑर्डर है ये जो ऑर्डर है ये होती है very very important due to excessive to phenyl phenylalanine in body किसका लेवल एक्सेसिव हो रखा है यहाँ पर फेनाइल एलेनिन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा है टिश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा है तो दैट इज द ऑर्डर कैसी रहेगी मस्ती ऑर्डर या mousy odour of urine breath skin ये सब किस में सीन होगी are seen in very very important कौन सा डिसऑर्डर फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा disorder phenylketonuria next one a normal child present with क्या फाइंडिंग है first one normal child present with later on क्या फाइंडिंग मिल रही है mental retardation blonde hair and convulsion at one year of age later on convulsion मिल रहा है blonde hair mental retardation what is the most probable diagnosis is हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ये कौन सा डायग्नोसिस रहेगा फिनाइल कीटोनूरिया कौन सा रहेगा ये फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन अच्छा है जिपमर में आया था what is the true regarding PKU phenylketonuria के रिगार्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सा रहेगा option A urine phenylalanine metabolites are increase yes yes और नो यस जब फेनाइल एलेनिन इसका लेवल सिरम में बढ़ रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके मेटाबोलाइट्स उनका लेवल भी क्या रहेगा ज़्यादा बढ़ेगा for example phenyl pyruvate and phenyl and phenylacetic acids इनका लेवल भी क्या होगा बढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर फिनाइल एलेनिन प्रोडक्ट और बढ़ेंगे ना इंक्रीज होंगे option A true deficiency of tyrosine hydroxylase U no tyrosine hydroxylase never lead to U ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसकी जगह ये आता ऑप्शन में कौन सा phenyl hydroxylase enzyme sorry phenylalanine hydroxylase enzyme इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा यू तो option B wrong option C serum tyrosine level are increase tyrosine का लेवल इंक्रीज नहीं होता है क्या होगा रिड्यूस लेवल किसका बढ़ा हुआ होगा सीरम फिनाइल एलेनिन किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा सीरम फिनाइल एलेनिन इसका level always always elevated option D option C also wrong mental retardation does not occur if patient is advised to have phenyl alanine free diet कभी भी है ना इसमें free phenylalanine free diets नहीं देना क्या देना है इसमें लो फिनाइल एलेनिन डाइट्स और ये डाइट देने के बाद में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना वो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट से डिफेंस करेगा तो मेंटल रिटार्डेशन ये ऑप्शन डी आल्सो क्या है यहाँ पर रॉन्ग तो राइट आंसर क्या रहेगा urine phenylalanine metabolites always always क्या रहेंगे यहाँ पर इंक्रीज है ना इसमें low phenylalanine diets provides करना है next one the enzyme deficient in PKU solve कर लिया ये कौन सा एंजाइम है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कौन सा enzyme phenylalanine hydroxylase enzymes Next one. GU3 test can be used diagnosis of either DNB 2012. GU3 test or second one kaun sa test tha याद रखना है ferric chloride test. अगर ये दोनों test positive है that may indicate the कौन सा disorder that may indicate the PKU. तो right answer क्या कौन सा रहेगा फिनाइल कीटोनूरिया नेक्स्ट वन ये सॉल्व कर लिया ferric chloride test is used to diagnose the कौन सा टेस्ट फिनाइल कीटोनूरिया याद रखना फ्रेंड्स इसमें फेरिक क्लोराइड विथ यूरिन अगर इसकी अपीयरेंस कैसी आ रही है ग्रीन कलर अपीयर्ड हो रहा है कौन सा कलर ग्रीन कलर एपियड हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर यूरिन में क्या फाइंडिंग्स मिलेगी यूरिन में फाइंडिंग्स मिलेगी किसका लेवल फेनिल एलेनिन का लेवल यूरिन के अंदर बढ़ा हुआ है ठीक है क्या प्रेजेंट है यूरिन में फेनिल एलेनिन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट पॉजिटिव है किसको इंडिकेट करेगा phenyl ketonuria next one Which one of the following is not a feature of phenylketonuria? कौन सी फाइंडिंग्स फिनाइल में नहीं मिलेगी option A severe MR yes और नो फाइंडिंग्स मिलेगी ऑप्शन सी देखो इनेमल हाइपोफ्लेजिया कौन सा ऑप्शन है enamel hypoplasia. Option C also associated with किससे एसोसिएटेड है phenyl ketonuria option D vomiting in early morning ठीक है ये फाइंडिंग्स भी इसमें क्या होगी मिलेगी वॉमिटिंग इन अर्ली मॉर्निंग तो reduce tendon reflexes P K U में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कभी भी टेंडन रिफ्लेक्स रिलैक्स नहीं होंगे रिलैक्स या रिड्यूस टेंडन रिफ्लेक्सेस ये फाइंडिंग्स इसमें नहीं मिलेगी क्या फाइंडिंग मिलेगी इसमें ये फाइंडिंग्स इसमें मिलेगी ऑलवेज ऑलवेज एग्जाग्रेटेड टेंडन ठीक है एग्जाग्रेटेड टेंडन रिफ्लेक्स इसमें फाइंडिंग्स मिलेगी तो ऑप्शन बी रॉन्ग ठीक है बाकी सारे ऑप्शन बाकी सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं next one In phenylketonuria, the treatment of choice is provide the deficient amino acids no crack the enzyme defects symptomatic right answer क्या है limit intake of substrate for the enzymes ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा वो क्या रहेगा low phenyl alanine diets provides करेंगे और टायरोसिंस ज्यादा प्रोवाइड्स करेंगे next one what true statement regarding three week old child with phenyl ketonuria all are except ठीक है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है option A Provocative protein meal test help in the diagnosis yes tyrosines become an essential amino acid in the diets yes है ना इस डिसऑर्डर में टायरोसिन कैसे वर्क करेगा as essential amino acid serum phenylalanine is increased and urine phenylpyruvate level is also elevated. Yes or no? Yes. Phenylalanine should be completely stopped in diet should be completely stopped in diet कभी भी इसमें कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करते हैं क्या करना है लो फिनाइल एलेनिन डाइट्स इसको प्रोवाइड करना है so very very important option D क्या है रॉन्ग है ठीक है बाकी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है आपको इसके रिगार्डिंग दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूले thank you so much bye bye